Ja pierdolę, ale się najeba. Kurwa, ja pierdolę, jak się najeba. Kurwa, trzeba do domu wrócić, ja jebie. O Jezu, już w samochodzie, Boże Święty, ja pierdolę, odpalaj maszynę, no odpalaj, no, odpalił od razu, a, jedziemy. O Jezu, co tak, co tak, kurwa, na ręcznik, a, tak, ręcznik, a, jedziemy. Kurwa, ja pierdolę, ale się, kurwa, e, kurwa. Aaaa, tak, kurwa! Kurwa, mocne hamulce, ja pierdolę. No, trzeba się zatrzymać, kurwa. Kurwa, nie jedziemy, nikogo, kurwa, nie ma, ja pierdolę, po chuja stoję, kurwa, ja, kurwa, ja. A, jeżdżamy, kurwa! Kurwa, kurwa, jeżdż, ale się najebałem. A, dajesz malina, ciągniesz, ciągniesz, to się kameruje, kurwa, XD, a, jedzie, a, jedzie, kurwa,